ملته عفرین عفرینن منطقه عفرین ام بی پنسول ام گوچبر یعنی ام یعنی چاتن ام وای شوره بکن ام بزوره یعنی جاردی ما ام درخستن ج گندد ما داره ما یعنی بزوره به دستی و گیو ام اوسكار اجور دار خصن وشيكو امن القومي حفاظ عن امن القومي التركي ام غير دار ام ام من سني بسيطا انا اكيد نرنش الحياه اليوميه الحياه العاديه بداس مانو كافي هاف قذيفه هاف طائرة مسيرة هاف آه، رفعت قصي هاف نظم تهديد دوي فر اكي فر ايريش فر كم يا ام كدو هارنيوني ام سريقو كدو هلينيوني ام ام که کجا اردو کرال اردی گی اردو مستوعب نو که ام چی چک ملت که کرد یعنی ام فقرا نه ام نه فقری یعنی علی فکر نه نه بس ام انسان ام انسانیت دعوت کن یعنی ابسط مقاومت حیات جامعتنا منظمات نكون نه مرولي كوربن نادر يعني يولي درمنه يولي اي شيء تضخم كتشي بيه ده عالم يجيده بيليا ام ام يشاكي دكشينن كاس نوكشين والله العظيم چی أم که حتی کی چختم هانا بن يعني كي كدارن لبر دخينة لبر دخينة لبر دخينة إيريش بدك طبعا موافق أشجيه وبريحة في شورنو دك أم كدارن يعني يعني أم بزور كردن يعني كرد يعني كردنا ما شبعيشة أم كتشبكن يعني هم کدو انصاری خود کدا لینم